veamos cómo manejar Doctopus para distribuir carpetas y varios tipos de documentos entre los alumnos de un grupo de clase. Necesitamos una hoja de cálculo que tenga instalado Doctopus, La abrimos. Y tenemos ya copiados los nombres de los eh, de las personas a las que se les va a distribuir los documentos. El script ya está instalado y aquí eh, hemos puesto qué es lo que vamos a distribuir a cada uno. Para configurarlo hacemos clic en Doctopu y elegimos las características de compartición. Eh, vamos a poner como proyectos de grupos aunque hay más opciones. Eh, y dejamos todo esto en este caso como ya estaba predefinido. Si los estudiantes tuvieran carpetas, deberíamos marcar aquí. Guardamos. Y vamos al paso 2. En el paso 2 elegirlo Buscamos entre todas las carpetas de, nuestra, de nuestro Google Drive, aquella carpeta donde tenemos los documentos a compartir, a distribuir, Entonces, carpeta llena, elegimos este, carpeta vacía, eh, dibujo. mind map, la presentación y el texto aquí. Nos aparece una nota. Guardamos. vamos a introducir estos documentos dentro de la carpeta llena cosa que no había hecho con anterioridad pasamos al punto 3 donde vamos a crear una carpeta nueva llamaremos carpeta nos deja crearla nuevamente si lo dejo. Eh, y aquí pondremos y se guarda. Nos hace un resumen y le damos a funcionar. Y ahora vamos a ver. Empieza a trabajar. aquí ya he creado la carpeta donde se van a ir y ya ha empezado a crear las carpetas vacías, llenas, o sea que vamos viendo aquí. Podemos ver que en este caso la carpeta contiene los documentos que hemos metido en ella, que esta otra carpeta era carpeta vacía y este es un documento de texto, este una hoja de cálculo, este es de dibujo, esta es una presentación y Y que estas, estos elementos están compartidos de forma adecuada. Bueno, pues en este caso se le vuelve a dar otra vez para que termine el trabajo y yo creo que eso es todo Las otras opciones que hay son unir a Gubrick. Podemos probarlo. Seleccionamos la rúbrica. En este caso la buscamos. Ya está. La unimos. dado podemos quitarle a los alumnos la posibilidad de acceder y solamente pueden ver el contenido y mandar correo personalizado a los alumnos. esas son las posibilidades y ahora